if you are going to COP, we need you to raise human rights concerns. We need you to push your governments to raise human rights concerns, to push for a prisoner's amnesty. We need your delegations to raise the human rights crisis at every level. We need your plenaries to mention the human rights uh, crisis in Egypt. The human rights crisis in Egypt is not inevitable. Allez, does not have to stay in prison. Ali can be easily saved. My brother does not have to die in prison. My brother can be saved. Pressure does work. We need you to raise your voice when engaging with the Egyptian authorities at every level. La stratégie du gouvernement égyptien a été malsaine. Tout a été fait pour que les ONG environnementales soient privées de la participation. L'enjeu ne sera pas réussi si la société civile, et d'abord la société civile égyptienne, n'est pas autorisée à s'exprimer, à se mobiliser, à manifester sans aucune répression et avec la garantie qu'après la réunion de la COP, ils ne seront pas mis en prison. Je le dis de manière forte il n'y a qu'une issue pour que nous puissions être convaincus de la mobilisation et de la bonne volonté du gouvernement, ce sont les actes. Et la libération rapide d'Allah peut être un acte qu'on est capable d'entendre. Pour nous, le combat pour les droits de l'homme et le combat pour le climat est le même.